galera, tá eu e o meu camarada monstro aqui no GTA San Andreas Vamos fazer um rolezinho monstro dando fuga aí nos polícia Bom, não tenho nada contra, como vocês sabem eu faço vídeo aí de séries policiais aí no GTA Claro, não tenho nada contra, a vá né mano E nós acabou de roubar essa moto aqui, tiramos a placa, deixamos um bodão aí Só não cortamos né, o escape, mas tá de boa e vamos dar aquele rolezinho top lá é, eu vou, vou tirar, vou dar um tiro com a moto pra vocês verem. Vai lá, vamos lá. Só se liga aí, moleque. Ah. vocês podem ver, tá bem chave. Deixa eu chamar o maluco aí, tá moscando. Bora, filho. É... Vai ser um rolezinho tranquilo, beleza? tranquilo ou não, né? já dá aquela fuga monta. Pra ir mais rápido, deixa eu ver aqui. vou, vou chamar a atenção dele aqui, vai. Vamos fazer a baderna aqui. Vou fazer uma baderna aqui. Pra ficar mais fácil, né? Gente? Pronto. Bora. Pra ficar mais fácil, certo? É. Nossa, mas nós, nós é embute, moleque. mais não erra tiro. Lembrando, galera, não é incentivo a ninguém, certo? É apenas para mudar um pouco o foco do canal. Agora acho que já... já deve vir bastante polícia atrás de nós. Mudar o... a Já tem até helicóptero atrás de nós, certo, mano? Eita porra! Você é louco, moleque! Aí não tem nem como, né, Os caras tá bravo atrás de nós. Ó, aqui vai ser fuga. Ixi, cai, cai. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Vai. Vai, filho. Não dá tiro com a moto, mas né? é louco, ó. Aqui mais um aqui. Nossa, caralho. Nossa, galera. Aqui, aqui monstro. Nós é loucão, nós. Nós dá tiro com a moto no grau. Os caras tá milhão atrás de nós, mano. Fudeu, fudeu. Fudeu. O cara tá morto atrás de nós. E lembrando, galera, não sei como que vai ficar a minha voz aí, porque eu tô gravando a voz com o celular, certo? Por causa que é, zoou a entrada aí do, do microfone no computador. Vou ter que levar pra arrumar, mano. Não sei se queimou, sei lá o que aconteceu. Mas enfim. Então mês que vem nós já tá com um microfone novo aí, um microfone condensador. Se eu trazer ideias. Esses caras não estão mais atrás de nós não? Deixa eu ver se tá atrás de nós. Ixi, tá atrás de nós sim, mano. Você é louco. logo a força tática, mano na força tática. Você é louco, filho. Mano, eu vou me esconder na favela lá, moleque. é louco. O cara tá... Não vou falar que tá na maldade, que começou a maldade foi eu, Eita porra. Corre, cara. cara tá na maldade mesmo. Tem bombeiro atrás de nós, mano. Cê é louco. Vou, me, vou se de aqui pra favela, mano. Porque quero ver eles encontrar nós, certo? Vou me esconder dentro da casa ali, no barraco. Daí tem helicóptero atrás de nós, mano. Cê é louco, tio. Ixi, eles passaram lá em cima lá, vou virar por aqui, ó. Ixi, ixi, mano, olha. Tá porra, galera. Os caras tá na maldade, mano. Vou ficar roletando pela favela aqui, certo? Tá dando várias voltas aqui. Sobe, parceiro, sobe, parceiro. Vai, caralho, sobe, sobe, sobe, mano. Mas fica aí então, seu porra. Deixa ele ali mesmo, vai ser preso se não morrer, né? Eu vou procurar uma, um barraco pra entrar, mano. Senão eu tô fudido, certo? Eita, desculpa. Deixa o helicóptero tá vindo atrás, mano. já aqui, ó. Ixi, ixi, ixi, ixi, ixi, ixi. Vamos ver se vai vir atrás. É, você não pega não, moleque. Não pega não. Bom, vou subir pra aqui, ó. Ai, caralho. Aqui é fácil pra dar pulão. Ixi, ixi, ixi. Eita porra. Vixe, galera. Fudeu, galera. Fudeu, fudeu. Troca de tiro, troca de tiro, galera. nós vai pra cima, mano. Agora é guerra, agora é guerra, agora é guerra. Agora é guerra, mano. Ele aqui é louco. Fudeu, mano. Fudeu. Tá chegando reforço. Até o bombeiro tá vindo, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Até o bombeiro tá vindo aí. Sai, caralho. Tenho que cumprir minha missão, galera. Tenho que cumprir minha missão, mas é pra cima mesmo. Agora fudeu. Acho que é... tá acabando a munição, eu acho. Acabou a munição, galera. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai já na paulada, mano. Vai já na paulada, mano. Vai já na paulada, mano. Nós é louco. Vamos ir na paulada. Liguei agora a arma. Então, certo. Tá. Aí, amigão. Mano, agora eu vou... Mano. Eita porra, quem é que tá tirando aqui, galera? É o helicóptero, é o helicóptero. Mas vai derrubar o helicóptero com essa arma, velho, mano. Ixi, eu vou morrer, vou morrer. Eita porra. Fudeu, fudeu, tô sem arma, mano. Nossa, mano fudeu, fudeu, fudeu, mano. Fudeu. Morri, galera. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não gostou, deixa o dislike ao contrário. É nóis, valeu, fui.